پریزاده یو پرسراره کرکټر ویل کېږي چې دی د جیل نه راتښتېدلی دی او ده ته پناه ورکوونکي ته د سرکار د طرف نه پنځه کاله قید یا لس لکه روپۍ جرمانه او یا دواړه په یو ځای سزاګانو ورکولو اعلان شوی دی پریزاد یو کور ته ننوتی دی د کور خلک یې اوس په چل نه پوهېږي چې د سره څه وکړي پرېږې مې که نه پیدا د خولې کوله وکړه ته ناسه به وایي یې زویه ته ما ته ووایه چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلې بیبي ډوډۍ ډوډۍ ډېره زویه نوره به هم دله راوړم خو ته ما ته ووایي چې ته څوک یې نوم دې څه دی بیبي د ډوډۍ سره دیدي وای اوس یې خوند کو ډوډۍ او دیدي خو پېژنې ویم نوم دې څه دی بیبي کایږي وته خرچي مړه پته نشي چې څه شي سهار راسېدي دولس روټۍ وخوړې او مړېږي نه دا خېټه د اوکه څه شی دي او اوس پکې لا تیتیم نور نه پوهېږي کور ورته نه دی معلوم خلک ورته نه دي معلوم او تیتی یلورې چپ شه څه له وته کارېږې عجز به وږي که نه چې په خېټه موړ شي نو په خپله به درته حل ووایي مه کارېږه ورته څه درته یاد دي کور درته یاد دی د کوم ځای نه راغلی بلا ډوډۍ اخ اخ ډوډۍ مم د ټولو په سر بوج دی خو دا په دې نه کېږي چې اخوا او دېخوا داسې کار کوو ته کېنه سوچ پرې کوو اور ها ما یو آیډیا سیټ کړې ده فاینل فاینل فرمایې فرمایې وایا ډېټ که نه داسې کار دی میم تاسو مو وایي نن نه دی ته دنه خو به ځان پس طریقه خلاصو کنه ویم اق خبر راته وکړه چې ځان ته خلاص کو چې روح شي له دې کوره بس ډېر بې وړي داسې کار دی چې نن شپې تیاره کړې دی به موږ د کور نه بهر وباسو او چېرته لر ښار ته به یې بوځو چې که دې پولیسو له په لاس ورغی نو چې کوم عمل به ورسره کوي زه خو په ډېره زیاته خفه کېږم نو بیا ځان تیاروه پنځه کاله قید یا لس لکه روپۍ او یا دواړه په یو ځای